Salir a la calle, pasear, mirar paradores, ir de tiendas, probar, preguntar precios, comprar o no comprar. Estos son los pasos habituales que seguimos cuando salimos de compras. La decisión de comprar o no comprar dependerá de varios factores, el orden de los cuales variará de una persona a otra, pero seguramente será una mezcla del tiempo del que dispongamos, nuestro estado de ánimo, la situación económica en la que nos encontremos y la pericia del vendedor para vendernos algo que no necesitemos. Al final del día, habremos comprado o no, pero lo que sí que nos llevaremos a casa es un tremendo cansancio. Por otro lado, tenemos una alternativa mucho más eficaz. Comprar por Internet. Buscamos el producto deseado. Hacemos clic en comprar. Esperamos un tiempo. Y recibimos el artículo en casa. Las ventajas de comprar por Internet son muchas. Comodidad. Mercado global. Accesibilidad a información. Económico. Disponibilidad e intimidad. Hola, me llamo y he sido víctima de una estafa por Internet. Parte de la información expuesta en este documental ha sido conseguida de forma ilegal, así que por seguridad he decidido ocultar mi identidad. Para mantenerle en el anonimato, le llamaremos Juan. En 2010, Juan quería comprarse un móvil. Tras buscar y comparar, decidió que el mejor para él era el iPhone 4. Encontró una ganga en eBay, un precio realmente bajo en comparación con los 699 euros que costaba en la tienda oficial de Apple y sin el periodo de espera de tres semanas. No le importaba el método de pago mediante el cual realizar la transacción, aunque el vendedor solo aceptaba transferencia bancaria, así que realizó la transferencia aquel mismo día. Juan ingresó un total de 1.575 euros, ya que compró tres, uno para él y dos para unos amigos. La comunicación con el vendedor era excelente. Le indicó que realizaría el envío un día más tarde, debido a la huelga general del 28 de septiembre, y que le proporcionaría un número de seguimiento del paquete. Aquel fin de semana, vi que algunos usuarios habían votado negativamente al vendedor y habían escrito comentarios diciendo que era un timador. Aquí empecé a preocuparme. En eBay, los usuarios pueden darse votos positivos, neutrales o negativos, según lo contentos que estén con una transacción. Además, se puede escribir un comentario sobre dicha transacción. El lunes siguiente, Juan descubrió que el usuario ya no estaba registrado en eBay. Y no solo eso, los anuncios, los votos y los comentarios estaban borrados. Por lo que Juan avisó a eBay y ellos iniciaron acciones pertinentes. Pero, ¿de qué acciones hablamos? Según las condiciones de eBay, algunas de las acciones que se pueden emprender contra el vendedor incluyen la restricción o suspensión de la cuenta de vendedor, la cancelación del anuncio, la pérdida de las comisiones y tarifas, ajustes en el calendario de tarifas del vendedor, la pérdida del nivel de power seller o que se informe a las fuerzas de seguridad. La única que le podía servir a Juan era que se informara a las fuerzas de seguridad, ya que las anteriores habían sido invalidadas por el mismo vendedor. Lo lógico habría sido ir a la policía a poner una denuncia en este momento, pero como sabía que la policía tardaría su tiempo, decidí iniciar la investigación por mi cuenta. Fui al banco donde ingresé el dinero a preguntar sobre el número de cuenta, para ver qué información podían darme. El banquero me confirmó el nombre del titular, Marius M. Rebeca. Me dijo que no había sido el único estafado por dicha persona y que ya había retirado el dinero de su cuenta. Me recomendó que pusiera la denuncia lo antes posible y le entregara una copia para evitar que pudiera abrir otra cuenta en dicho banco. Esa misma tarde fui a la policía y puse la denuncia. Por la noche no dormí. Necesitaba saber quién era el estafador. Le localicé en varias redes sociales, que me ayudaron a recopilar su información personal. información confidencial cedida por el banquero, entre ellas su documento de identidad, descubrí que tenía cantidad de multas impagadas. Analizando toda la información recopilada, me di cuenta que no estaba tratando con un ciudadano precisamente ejemplar. Después de enviar el dinero, no me contestó ningún email. Tampoco fue posible contactar con él telefónicamente. Tras fracasar en todos mis esfuerzos por recuperar mis más de 1.500 euros, durante la realización de este documental, me di cuenta que nunca los recuperaría. Había sido estafado. Pero no me rindo, Marius M. Rebeca. Sé quién eres y a qué te dedicas. Y a partir de ahora lo sabe más gente. He abierto una página web con tus datos personales. No solo es para publicar los datos de Marius M. Rebeca, el objetivo de esta web es crear una comunidad donde cualquier persona estafada en eBay pueda exponer su caso abiertamente y sin censura. Por cierto, Marius, ¿te he dicho que sé dónde vives?